sobat mancing, kembali lagi dengan si kembar fishing. Jangan lupa nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar channel si kembar fishing lebih banyak video yang bisa menghibur kalian sobat. strike Jangan lupa subscribe channel Si Kembar Fishing. ya lepas guys lepas Jangan lupa subscribe channel Si Kembar Fishing. ya lepas guys lepas Jangan lupa subscribe channel Si Kembar Fishing. Silop tuh, Cok. Iya, Cok, silop banget anune. Wuhu, mantap cuy. Mantap, mantap. Jangan lupa subscribe channel Si Kembar Fishing. Ya, <laughs> satu kilo ini bu. Mantap kita. Oke. Okay.